मैं जुलाई महीने में पोसहार के ऊपर समस्या वीडियो बनाई थी बिहार के जहानाबाद जिले के मखदूमपुर प्रखंड स्थित महबूबपुर गांव में कितने दिनों से धात्री गर्भवती महिलाओं और अति कुपोषित बच्चों का पोषाहार नहीं मिल पा रहा है यहाँ समुदाय को कहना है कि इस आंगनबाड़ी में पोषाहार सही रूप से नहीं बांटा जाता है उत्तम देवी के तीन बच्चे हैं जिसमें अति कुपोषित भी है और अति कुपोषित को उतना ही मिलता है जितना धात्री गर्भवती महिलाएं के पोषाहार मिलता है लेकिन धात्री गर्भवती और अति कुपोषित बच्चों को तीन के डेढ़ के दो के जी चावल और अढ़ाई सौ ग्राम दाल फालतू सेवका नहीं देती है हाँ, आपको बच्चा कितना वर्ष हो गया है साल भर बोले ना मैडम अति कुपोषित में है हाँ दूध काटू हो गया मैडम तो उसको अति हो गया है अच्छा तो फिर आ, उनको राशन कितना मिलता है दो किलो चावल आधा किलो दाल अति कुपोषित के भी ना उनको खाली उसको मिलता है साल भर के ठीक है तो आप लोग क्या चाहते हैं जितना ऊपर से आए मैडम उतना चाहते हैं आ, आपको राशन मिलता है हाँ कितना मिलता है राशन दो किलो दो किलो क्या आधा किलो दाल दो किलो चावल आधा किलो दाल और सोयाबीन नहीं तो दो सौ ग्राम हर महीना में आपको राशन वितरण हो जाता है नहीं वीडियो बनाने के बाद सी के ऑफिस में जाकर मैं अधिकारी से मिली सी सर ने आश्वासन दिया कि बारह बजे से लेकर चार बजे तक पोषाहार वितरण होगा तुम तो वहीं पर रुक के बंटवाओ मेरे प्रयास से महिलाओं के बीच पोषाहार सही ढंग से वितरण हुआ जिससे समुदाय के महिला काफ़ी खुश है तो आपको राशन कैसे मिला राशन तो जबरी वीडियो करके ले गया जबरी से अबरी ठीक मिला दो किलो चावल और एक किलो दाल हम जो वीडियो बना के ले गए थे तो कितने दिन के बाद मिला है राशन पाँच महीना के बाद आ, राशन सही मिला है हाँ सही मिला कितना मिला तीन के जी चावल एक किलो दाल अच्छा। और कितना किलो भारतीय आप देते हैं छप्पन टोटल छप्पर को बांट दिए हाँ मैडम अच्छा बच्चे आपके पास में कितना है स्कूल को शिक्षा चालीस बच्चा है मैडम आज मेनू के अनुसार खाना बनाया है हाँ मेनू के अनुसार आज खीर बना है मैडम मेरे काम पर क्या प्रभाव पड़ा कम आपको काम ही तो मेरा अच्छा लगा मैडम ऐसा रहे तो हम हम लोग को भी काम भर पड़े आप लोग को भी काम भर पड़े सहूलियतें हम तो, तो, तो सहूलियत लग रहा है आपको काम से